xa non tes, nin eu teño, sete anos, como fai un instante. Eu soñote con 15, corres máis e fatígome. Atopasme en silencio un zoupón compañeiro nos teus lizgairos xogos. Mamá ten unha cana no cabelo fermoso. Ou quizáis eu encontro me canso como a froito maduro é unha tristeza sen orixe. Ou quizáis, máis agora corramos. Agora que son neno, é que xogo contigo.